hanyoyin da za bi wajen karewa da kuma gano fake alert karancin cash a hannun mutane ya sa yan damfara sun dawo da sabon salo na tura mutane fake alert wato alert din boge na kuɗi za su sai abin kasuwancin ka mai tsada ko abin kasuwan ka mai tsada daga sun ɗauki abin su tura maka alert din ƙarya kuma ka ci kuɗi ne nan ka basu abin abu na farko da ya kamata ka sani a matsayin ka na dan kasuwa shine akwai applications din da waɗannan ƴan damfara suke amfani da shi wajen turo maka alert din boge irin waɗannan applications suna nan suna da yawa a Play Store ne a App Store ne amma abu daya ba za a iya turo maka da fake alert din ba sai ana da number wayarka mataki na farko da aka fara ɗauka wajen guje wa ƴan fake alert shine kada ka ba su ka ma'ana kada ka yi amfani da number ka da take kan shagon ko kuma number da take business card ɗinka wajen jin alert domin za su yi amfani da ita su turo maka fake alert ita idan waye tana hannunka kuma shikenan ka yadda hanya ta biyu kuma shine duk alert din suna fitowa daga banki a waje ɗaya suke taruwa idan kana amfani da android so idan ka ga wani message din alat ya fito ba a cikin message din da suka fara shigowa ba to fake ne hanya ta uku yawanci yan damfara nan ba su san menene balance din account ɗinka ba to kai kuma kada kai mistake wajen ka nuna masa cewa kuɗin bai shigo ba ka zo ka nuna masa ka gani ka gani bai shigo ba zai iya amfani daga nan ya ga balance ɗinka domin ya turo maka ala da haka kula sabida haka idan baka yi da customer ba kada ka ɗauko kana nuna masa balance ɗin account ɗinka na gaba waɗanda suna daga daga cikin sayan hanyoyi shine nan ka duba mobile application ɗinka na banki ko kuma ka duba email address ɗinka ka ga alaƙa ya shigo a ƙarshe idan kana da wani ɗan uwa ya ƙani wanda ka sani aboki ka masa sharing saboda yanzu abin yana nan yana trending kada layi ya zo kansu Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace Allah ya albarkaci neman mu muna kira ga gwamnatin Saudi Arabia da a biwa Halima haƙinta a kwatar wa Halima ‘yancinta. Waɗanda suka buƙaci ne musu bayanin abin da ke faruwa da Halima a Saudi Arabia to gashi. Halima dai ta bar ƙasarsu ta tafi Saudi Arabia domin yin aikatau a gidan Larabawa, wanda Allah ya jefa ta hannun wani balarabe wanda ke musguna ta yana muzanta rayuwar kun ga anan ma yana dariya yana wulakanta ta. A dokar duk duniya ba wai iyaka Saudi Arabia ba ɗaukan mutum ka sashi a social media ba tare da izinin sa ba laifi ne. amma shi wannan ubangidan naci ya kasance yana amfani da fuskarta da jikinta wajen samun kuɗi da followers a social media ba tare da izinin ta ba kuma ko sisi baya bata idan kun kula ko duk bidiyon da ku gani ba ta dariya kun ga anan ma yasa ta ci abu kuma ba saran take ci ba ba kala cin zarafin da baya mata kuma baya bata ko sisi a kuɗin da yake samu na gifters a TikTok da kuma sauran social media kuma hakan ya saba ma contract din aikatau a gidan Laraba babu magana social media a ciki inda ita saka shi ma ba za mu aje ga wannan abin ba da tunu kuma ta kwatan masa hakin shi amma shi ke sa take ci mata mutunci to abin da kuma yasa ya fara sata a social media shine yana cikin video wata ran kawai sai ya kira ta ya ce mata Halima sai ta ce masa baba shine suke kallon sai yake kallon yan social yake cewa ku ta kira da baba sai hasko ta a bidiyon yake cewa ta kira shi da baba mutane suka dinga kalla aka sai samu millions of viewers to tun daga nan ya takura mata ba ta so kun ga anan ma suna mata dariya suna ɗaukanta sun ta ta mahaukaciya yau sa ta ce rawa gobe sa ta meye ne kai har ta kai ta kawo tura ta kai bango ta fara bashi ansa kun gani anan bara ku ji ana kalam halima an ta kun gani in takaice muku labari da tura ta kai bango tattara kayan ta ya gudu ta ban masa gidansa wai shine biyo ta a mota yana daukan ta a video wai yana tura a social media wai za ta gudu za ta gudu sai da aka kwana bi aka neme ta aka rasa sai da ko jiya nace ganin comment wani ya cewa embassy din Uganda sun mayar da ita Uganda amma har yanzu dai ban tabbatar ba to dan haka muke kira da hukumar Saudi Arabia da a Halima hakinta da duk sauran waɗanda ake ciwo zarafi a gidan aikinsu da sunan aikatau Allah ya sa mu dace. Amazon ne mata sun bar mu a baya. kara lafiya lala da Allah uwa ma kuɗin kuma ana ne. sanya alkhairi. Kuma الله ya albarka Rabi'a ta Rabi'u Ummul Khair سمعت أم الخير يسي أم الخير رابعة رابع ما شاء الله بسم الله العدويات الكبرى الله يكارى البركة الله يسني الخير كما تكتب أبن da aka faɗa wa ƴan uwanki ke ɗauka cewa an faɗa maki ko kin manta wani abu a ciki Allah ya albarka Allah ya albarka ummul khair nasir Allah ya ƙara albarka Allah ya sanya alkhairi to ke ma duk abin da aka faɗa wa ƴan uwanki an faɗa maki Allah ya albarka Allah ya sa Alkur'ani ya zama mai ceton mu barakallahu fik ni'matu munir Masha Allah malama ni'ma Allah ya albarka Allah ya sanya alkhairi dukkan abin da aka faɗa wa abokan karatun ki ma an faɗa maki Allah ya albarka ya sa Alkur'ani ya zaune ceton mu Allah ya saka wa iyaye da alkhairi Fa'iza Haruna Ruqayya Nasir masha Allah rukayya Allah ya albarka Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi Allah ya albarka duk abin da na faɗa wa ƴan uwanki na faɗa maki kin ji sai mun zo yayin ɗaliban makarantar ki Allah ya albarka fa'iza harun wai duk mata ne masu saukan la ilaha illallah wallahi wannan kalubale ne wannan tahaddi ne mai girma ga maza kuma abin tausayi ne gare mu to amma dama an ce al'ummu madrasatun idan a tattaha a tattaha ban tayyiban a'rabi sai sai abdullahi rabiu shine malamin su ya ce dama shi ma ba a bashi ba ce amma profesa shi zai bashi <laughs> a wannan wannan ma yau aka yi ta akarkar muna godiya a maimakon maulanar khalifa muna kaddamar da godiya gare ka mun akwai damammaki da yawa na zuwa kasuwa na zuwa neman abin duniya ita ka bari ka tsaya domin hikima ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi domin haddatar da waɗannan yaran alƙur'ani mai girma Allah ya tawalli iyalinka ya rike maka kai ma naka iyalin ya kula da su ya kula da lamarin su abinda baka je nema wa kanka ba na duniya Allah ya kawo maka shi inda kake Allah ubangiji ya ƙara yarda ya sanya alkhairi yanda kuka zama sanyin zuciya ga Maulana Khalifa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da wanda za su zama muku sanyin idanu da zuciya masha Allah الحمد لله سو ما شاء الله الله يسكر على كيدي ما شاء الله الحمد لله Justice for Halima Halima deserves justice. You probably must have seen Halima trending on social media. This is what actually happened. Halima is a housemaid working in this Arab man's house and he kept on forcing her to do what she doesn't want to do just because she happens to be his maid. Just like what is happening here. As you can see, she's not interested. And they were making fun of her as you can see. The way they are laughing at her alone tells you what is actually happening. Just so you know, this guy has generated millions of followers, thousands of dollars from gift ads on TikTok and other social media platforms by using Halima to make content and has never settled her anything and that is not part of the contract agreement. So to cut the long story short, Halima and her friends were trained when they arrived Saudi Arabia to call their bosses with Baba so on a day like that, he was filming TikTok videos and he said, Halima. And then she said, yes, Baba. So he was shocked. He was telling the people on camera, like, did you hear what she said? So he showed her to the camera and then that video blew up. He got millions of followers and likes from that video. And that was how he started using her face on his social medias and she doesn't like it. It is obvious and clear. Even from here, she wasn't even smiling and in the same video they ridiculed her and continued laughing at her as you can see. Her friends, parents and other relatives from Africa would call her about the social media thing they saw her trending. She would always tell them she doesn't like it. At the end of the day, she decided to end everything by running away from his house, but this man decided to drive and be filming her and be posting it on his social medias, trying to justify to his people that it is not his fault that she is running away we are using this medium to call on the attention of the Saudi Arabian government and to the entire world and to ask for justice for our sister and to every other maid that is being humiliated in Saudi Arabia right now. Thank you.